гостріше придивлятися до українців. Наших зарубічан вже не раз ловили з чужими паспортами. Орендували їх співвітчизники за 400-500 доларів у тамтешніх посередників. Ті позичали документи в самих поляків. За такою схемою трудові мігранти транзитом виїздили на роботу до Великої Британії та Франції. Це метод подібності, і ми спостерігаємо збільшення інтересу злочинних груп організації незаконної міграції саме завдяки такому методу. Українці регулярно потрапляють у гучні скандали через підробні документи та нелегальну трудову діяльність. Місяць тому були затримані 27 співвітчизників, які працювали за фальшивими контрактами на словацькій фабриці. Ще 17 мігрантів з України на початку листопада викрили в одному з логістичних центрів Польщі. Виїжджати з чужими паспортами українці погоджуються, бо до деяких країн швидко зробити професійні агентства. Не всіх беруть на роботу у державах Скандинавії, а ще в Нідерландах, Бельгії та Франції. Сейчас остается самым сложным это Германия. Там не выдают практически рабочие визы. Є також країни, де легальне працевлаштування не лише займає час, а й б'є по кишені. Приміром, за офіційний контракт у Фінляндії українець заплатить 520 євро. 700 євро на місяць віддаватиме за іноземця естонський роботодавець. От і виходить, що липовий паспорт, з яким можна пересуватись єврозоною, вигідний. лично присутствовал, когда с автобуса высадили грузина с литовскими документами и не- не- э, немецкие полицейские. Нашли где-то полицейского со знанием литовского языка. Боротися за роботу в Німеччині чи Скандинавії є сенс, бо тамтешні зарплати мінімум удвічі вищі, ніж в Угорщині, Польщі та Словаччині. Тим самим фермерам у Данії платять майже півтори тисячі євро на місяць. Робітники на заводах Франції та Німеччини мають оклади до двох тисяч євро. Стільки ж отримують і різнороби в Бельгії. А тамтешні зварювальники від двох з половиною тисяч євро. Есть программы, которые работают по рыболовецким судам. Это адская работа, это работа там, по 12-16 часов в сутки в холодном э, море, вылов рыбы. В районе 4000 евро. Те, що таку роботу українці отримують завдяки позичному польському паспорту, швидше рідкість. Знайти схожих поляків, які погодяться дати документи в оренду, не просто кажуть експерти. До того ж, власника польського біометричного паспорту. сообщению польских властей, в 2015 году нашлось 23 э, таких человека, которые нашли подобных для себя поляков и за деньги взяли в пользование, в аренду, скажем так, их документы. В 2016 году по состоянию на август месяц таких уже было 33 человека. А от Румунія свої реєстри паспортів від інших країн ЄС закрила. Підробити їхню ID-картку легше, бо ніхто не перевірить, і дешевше. Близько 300 євро беруть за створення неіснуючого в базі документа. за півтори тисячі виготовляють справжні румунський паспорти. Коли паспорт видається оригінальний, однак підробляються всі необхідні документи для його видачі, якісь там довідки, інформація про там дідусів, бабусь, які насправді мають там інші походження, там румунські, угорські тощо, а не українські. Е, це вже буде коштувати дорожче. Щоправда, якщо хвацького заробітчанина зловлять, у кращому випадку вишлють протягом тижня додому і заборонять в'їзд до ЄС на 5-10 років найбільшим є, то здається, ось до 10 років позбавлення волі за використання підроблених документів. Ще один аргумент обрати легальний спосіб виїзду за кордон останні дані Євростату. Там певні українцям дозвіл на проживання країни ЄС дають найохочіше. За минулий рік офіційно пустили до себе 589 тисяч українців. Олександра Завідович, Андрій Воробченко, ранок з України.